次はヒロインたちが活躍するアニメのアニメの主題歌をメドレーでお聴きいただきます秘密のアッコちゃんサリーちゃんセーラームーンなどなど演奏していてワクワクする楽しい曲ばかりですお楽しみください